inyama ko numva ari iy'ihene eh, imeze neza cyane hariho n'akadeseri uze ah. gufataho wumve aha wa oh, bakunzi rero mukurikiye divayine fami tivi nagira ngo babwire ngo uyu munsi turi ku aniveriseri kangurira kunshyigikira mm. cyane ibi bikorwa ko mbifiteho egisperiyanse kandi mu minsi mike ndaza gufungura hano hafi Video. video. Easy Change Forex Bureau. We deal in all major foreign currencies like US dollars, British pounds, euros, Kenya shillings, and very many others. We are located at Church House Level 1, shop number 4 along Kampala Road. wateguriye neza wari usanzwe ibi bintu ndabizi cyane kubera ko ntabwo bijya birangira iyo tuvuye mu murimo w'imana hari indi mirimo tujya dukora kandi ishobora kuturisha biragaragara ko bakoze dekorasiyo isobanutse ah, ibi birayi byeruka ndi mu gihugu cy'u rwanda eh, hanyuma aha ngaha naho hari eh, abantu bajya bikora amafaranga bikarya kuri java none uyu munsi ubizanye muri famille eh, wowe urabyumva ubyumva none cyangwa abantu batari bifite akajya n'umugabo w'imana ah, wababwira ibi bintu icyo nabwira abantu Nuko ibi ari impano yanjye kandi ni umurimo wanjye kuva kera, nasaba abantu bose cyangwa se nabakangurira ndaza kubaha adresse ntangire mbakorere ibi bintu ku buryo umuntu wese wabyifuza afite iminsi mikuru, afite ka aniveriseri, afite ubukwe dushobora kubimutegurira kandi neza. Ah, eh, Bakunzi mukurikiye Divine Family TV, ni burushete. Ni iziki? aka ni akaburusheti keza ni ak'inka ariko ntabwo ahenye turagatunganya ni ak'inka muragatunganya niyo yaba inkoko n'agakwavu hanyuma ibi birayi mbibuka kera mu gihugu cy'u Rwanda biragaragara ko babiteguye neza mushyiraho ni ni n'uturungo umuntu ashobora gufataho nta kibazo rwose umugabo yafata ndetse ushobora no kurya ukabwira abantu uko bimeze kugira ngo batagira ngo twabacukuye inyama ko numva ari ihene eh, imeze neza cyane hariho n'akadeseri uze gufataho wumve cyangwa se turi ku birori by'umwana wujuje isabukuru y'amavuko imyaka ibiri biragaragara ko uyu munsi naherukaga akaburusheti ndi mu gihugu cy'u rwanda none <laughs> so uyu munsi rero biragaragara ko nanjye nahageze mbwira abantu bose bafite gahunda y'amapati y'uko ibintu babyegereje cyane amazina yawe ni ayahe cyangwa abagukeneye bashobora kuri iyo telefone amazina yanjye ni ibisanzwe ni pasiteri bizimana jean d'amour mm. eh, nimero yanjye ya telefone ni zeru karindwi umunani mm. mirongo itanu n'umunani mm-hmm. mirongo itanu na karindwi umunani karindwi rimwe subiramo zeru karindwi umunani mirongo itanu n'umunani mm. mirongo itanu na karindwi umunani karindwi rimwe nanjye urabibona ko naguwe neza nta nubwo aka gati rwose nshobora kukarekura kirebekana nawe uraza kumpa umurimo yesi ni ukuvuga ngo gahunda zose ibyo tugiye gutangira gutegura niyo turi bujye twifashisha mbabwira rero ngo uyu munsi ni umunsi udasanzwe tukaba tugiye gusereburetinga eh, two years anniversary umupepi nguyu aha ngaha muramubona murabona ko eh, ibintu ni uburyohe natwe tugiye gutangira hanyuma twifate neza hanyuma mu kanya tuze guhita tunakata keke pasita Justin eh, uyu munsi urumva umerewe ute iyi dekorasiyo wari usanzwe eh, uyizi hano mu gihugu cy'ubugande <laughs> so ubibonye eh, ute ah, uyu mugabo wari usanzwe uzi ko imana ifite ok nanjye natuye wow noneho kubera ko turi kuri gahunda ya anniversary ya baby wacu ndumva noneho abantu bari aha twese turahita dufatikanya tukamuririmbira hanyuma tukarangiza tugahita ah, twiyakira tukajya ku meza orayiti Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Eloma. Happy birthday. Yuna, ah, Oda Yuna Eloka, Oda Yuna. Eh. Okay. So, eh, no, today kukata keke. Ah. ah. Yes. Enoka. One, two, three, four. aha noneho tugeze rero mu kanya tugeze mu kanya ko guturitsa na champagne reka jean paul nabyo abidufashemo <laughs> Aí é biônico. Araúnos. Antes, como a caça tem como se vir. Caça te como se vir. Tu não sei. arinja uyikubitaho straight tekubasiri yenga watidde ikibazo amenya ko tá ari kose reda bibaza ngo ko ariyo twikorera tá exactly ni keke satura mvuye muri mucaka nakata bakamira abantu Quantos anos você tem? Hum? Mãe. Vamos dar classe? Hum. You. Não, não consigo. Ah, calma, sem querer. Me traz o quanto juice. Não, faz um ano, mas eu não sei. Onde ainda comecei a vir. Guarda. wezavenye kukwara chifana Thank you. Cui tá pra me observar? Ah, ah, Dani. Tu com ele, superviviu. Dá uma coisa Silvia, Hadi bana sokak yeri bana bana. Beni yanmadı var. Şuraya basın. Ben Huyo sawa sana. Thank you. abantu abantu banywadde leero leero abantu bakulu ababiri banywadde vem Luiz, vamos fazer bonito. Vai, vai, vai, eu recordo. Luiz, vamos fazer bonito.